नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द देश यति बेला उपनिर्वाचनको सङ्घारमा छ देशका तिनवटा निर्वाचन क्षेत्र जहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछन् त्यहाँ विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेद्वारहरू र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले उम्मेदवारी दिएका छन् तर यति बेला विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका जो चर्चित अनुहारहरू छन् ती अनुहारहरूलाई जिताउनै पर्छ भनेर केही लागि परेका छन् भने केही चाहिँ होइन उनीहरूलाई त हराएरै छोड्नुपर्छ भनेर लागि परेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका तिनजना उम्मेदवारहरूले जित्दा धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने मध्येका एकजना अभियन्ता यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ हेमशङ्कर गिरी उहाँ अभियन्ता र पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी आजको यो कार्यक्रममा उपनिर्वाचनकै सेरोफेरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम यो उपनिर्वाचनको सङ्घारमा देश छ त्यो भएर म यसैको सेरोफेरमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा केही जिज्ञासाहरू यहाँसँग राख्छु तपाईँले एउटा स्टाटस लेख्नु भएको थियो फेसबुकमा तनहुमा सर्वेन्द्र खनाल र स्वर्णिम वाग्ले मध्ये स्वर्णिम वाग्लेलाई हराउनुपर्छ र सर्वेन्द्र खनाललाई मत दिनुपर्छ भनेर लेख्नु भएको थियो स्वर्णिम वाग्लेका प्रति तपाईँको यो पूर्वाग्रह यो प्रकारको आक्रोश किन मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ धन्यवाद रोहितजी मेरो व्यक्तिगत रूपमा स्वर्णिम वाग्लेसँग मेरो दुश्मनी चिन्जानी र आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि होइन त्यसपछि म आबद्ध संस्था पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल जो राष्ट्र राष्ट्रियताको रक्षा भनेर हिँडिरहेको छ त्यसै सन्दर्भमा हामी कुनै पनि दललाई सिद्ध्याउन कुनै पनि दललाई माथि ल्याउन लखेट्न अथवा नजिक्याउन हामी त्यो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल सङ्गठित भएका होइनौँ हामीले अभियान चालेको पनि होइनौँ हामी नितान्त रूपमा हामी गैर राजनीतिक संस्था हो हामी त्यो भनिरहँदा हाम्रो पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ जुनसुकै राजनीतिक दलबाट चुनाव लड्नुहुन्छ उहाँहरू एकजना मात्रै हुनुहुन्छ भने हामीले सघाउँछौँ यहाँभन्दा अगाडि नै मैले स्थानीय निकाय निर्वाचनको सङ्घारमा यहाँसँग अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ अहिले मैले यो कुराहरू दोहोऱ्याएँ र अहिले आएर चाहिँ स्वर्णिम वाग्लेको सन्दर्भमा यस्तो पात्र हुनुहुन्छ उहाँ जसले यो एमसिसी यो विकास आयोजना हो नेपाल समृद्ध बन्छ यो एमसिसी चाहिँ नितान्त एउटा चाहिँ नि अनुदान हो भनेर जुन किसिमले राजनीतिक दलहरूलाई जसरी चाहिँ गुमारामा राखेर जुन स्वयं नेपाली सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस लगायत चाहिँ एमाले लगायत चाहिँ माओवादी लगायत जति पनि राजनीतिक दलहरू संसदमा प्रतिनिधित्व गर्थे उहाँहरूलाई झुक्याउने काम गर्ने खेलाडीको रूपमा प्रमुख सूत्रधारको रूपमा मैले बुझेको छु यदि यो मैले मेरो बुझाइ गलत छ भने उहाँले बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ यो कुरा भनेको एमसिसीका सवालमा स्वर्णिम वाग्ले जे भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यो भूमिकाका कारण उहाँलाई हराउनु पर्छ भन्ने तपाईँको हो एमसिसीकै कारण हो जबकि पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल एमसिसी कार्यान्वयन हुनु हुँदैन यदि कारण एमसिसी लागू गर्ने हो भने यसलाई एउटा चाहिँ सैन्य रणनीतिको अङ्ग बनाउनु हुँदैन त्यस्ता अनुदानहरू धेरै आए हामीले अमेरिकाको विरोध गरेका होइनौँ सिङ्गो मित्र राष्ट्र अमेरिकाको हामी विरोध गर्दैनौँ जति बेला यो अमेरिकाले नेपालको अस्तित्व पनि कायम गरिदिएको छ हामीले त्यो गुण पनि बिर्सेका छैनौँ किनभने नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रको सदस्य दिलाउने राष्ट्र अमेरिका हो त्यो नदिलाएको भए सायद यो मुलुकको अहिले अस्तित्व रहने थिएन नेपाल भन्ने राष्ट्र रहने थिएन एउटा प्रान्तमा सीमित हुन्थ्यो होला या उपनिवेशको रूपमा रहन्थ्यो होला तर जुन किसिमले अहिले अमेरिका पछिल्लो समयमा इन्डो पेसिफिक रणनीति हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको जुन किसिमको रणनीति लिएर नेपालमा प्रवेश गर्यो हामी त्यसको पक्षमा छैनौँ त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्दै आएको छ विरोध गर्दै आएको छौँ पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालले प्रत्येक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने मान्य सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा मेलमा पत्र पठायौँ यो एमसिसी देशको हितमा छैन भनेर त्यसै गरी हामीले पटक पटक सडकमा पनि आयौँ अब खुलेरै भन्नुपर्दा यसरी हामी एमसिसी पास गर्दाखेरिको अवस्थामा यो प्रावधानमा जुन किसिमको सम्झौता भएको छ जुन किसिमको प्रावधान छ त्यो प्रावधान अनुसारमा चाहिँ एमसिसी पास हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो त्यसैले हामीले त्यो एमसिसीका प्रमुख सूत्रधार पात्र स्वर्णिम वागले जो मैले उहाँको अन्तर्वार्ता नि सुनेको छु ज्ञानेन्द्र साई र उहाँको चाहिँ उहाँ अमेरिकामै बसेर ज्ञानेन्द्र साईसँग अहिले माननीय हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ के अरे चाहिँ यो उसमा गफ भएको थियो जुममा कता देखेको छु मैले दुईजनाको संवाद यो एमसिसी यस्तो हो त्यस्तो हो भनेर र एमसिसीले अहिले हामी एमसिसीकै कारणले यो मुलुक लगभग अब हामी द्वन्द्वको भूरान्तिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने प्राय निश्चित छ अफगानिस्तानको अवस्था या युक्रेनको अवस्थामा हामी पुग्छौँ यो मुलुक एउटा असङ्लग्न पराजनीति पञ्चशीलताको सिद्धान्तमा चलेको मुलुक यहाँ हामी कसैको एउटा मुलुकको सैन्य रणनीतिमा प्रवेश गरेर हाम्रो कुनै पनि छिमेकी राष्ट्र मित्र राष्ट्रलाई हामीले असर पुर्याउनु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो र हामी हामी चाहिँ के हुन्छौँ भोलि भन्नुपर्दा भने शक्तिशाली मुलुकहरूको भिडन्तले साँडेको जुदाई बाछाको मिचाइ पर्छ यो अवस्था आउँछ यो भनेपछि तपाईँको भनाइ भनेको चाहिँ स्वर्णिम वागले जसले का सन्दर्भमा उहाँले बोल्नुभयो त्यो एमसिसी त्यो पास गराउनका लागि भूमिका खेल्नु हो त्यही कारणले उहाँलाई हराउनुपर्छ भन्नु हो मात्रै हो या अरू त्यति मात्रै त्यति मात्रै हो मेरो कुनै ऊ छैन आग्रह अनि तपाईँले तपाईँले तपाईँले त्यसो भनिरहँदा नि जस्तो सर्वेन्द्र खनाललाई जिताउनुपर्छ भनेर मैले सर्वेन्द्र खनाल सर्वेन्द्र खनाल लिनु भएको छ मैले लिएँ म लिन्छु जस्तो सर्वेन्द्र खनाल चाहिँ नि एकजना पूर्व सुरक्षाकर्मी पूर्व आइजिपी तपाईँ अब पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँ एकजना पूर्व सुरक्षाकर्मी भएकै कारणले जिताउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो त्यति मात्रै हो म एमाले होइन अरू केही त्यति मात्रै हो पूर्व सुरक्षाकर्मीको जस्तो उहाँको कुरा गर्दा नि उहाँको कुरा म म रोकिहालेँ यहाँलाई त्यसपछि दिन्छु जस्तो उहाँको कुरा गर्दा नि जस्तो कुनै बेला एकजना सांसद जसलाई कुन जिल्लादेखि यहाँ काठमाडौँसम्ममा रातारात ल्याउनमा उहाँले भूमिका खेल्नुभयो भनेर उहाँलाई अलिक गम्भीर प्रकारको त्यो आरोप पनि लगाइयो उहाँको त्यो कुरा त्यो होइन अब जस्तो सँगसँगै आइजिपी भएका बेलामा उहाँले के गर्नुभयो भनेर पनि केहीले त्यो सोधिरहेका छन् अनि तपाईँले जो एमसिसीको कुरा गर्नुभयो नि अहिले उहाँ नेकपा एमालेबाट त्यहाँ उठ्नु भएको छ नेकपा एमाले जसले एमसिसीका सवालमा जेगहरू ठिक गराएको थियो त्यो जस्तो एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भन्नेहरूले एमसिसी पढेकै छैनन् कि क्या हो भनेर त तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका अध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको एउटा बैठकमा भन्नुभयो र तिर त्यस्तै फोरममा भन्नुभयो सम्झना होला नि होइन अनि सर्वेन्द्र खनाल त्यही एमालेबाट उठ्नु भएको छ उहाँका सन्दर्भमा चाहिँ उहाँलाई जिताउनुपर्छ भनेर लाग्ने म एमाले पनि होइन भन्ने अनि स्वर्णिम वागले ले एमसिसीकै सवालमा यस्तो बोल्नुभयो भनेर उहाँलाई हराउनुपर्छ भन्ने यो परस्पर विरोधी कुरा भएन तपाईँ होइन मेरो मेरो बुझाइ यहाँले बुझ्दा परस्पर विरोधी हुनसक्छ मेरो बुझाइ के हो भने एमसिसी सन्दर्भमा एमसिसी यसरी चक्रव्यूहमा पारेर दलहरूलाई यसरी चक्रव्यूहमा जालमा फसाइयो स्वर्णिम वागले जस्ता व्यक्तिहरूले अनि यो दलहरूमा उहाँ स्वयं के उहाँहरूमा अध्ययन छैन भन्छु म केपी ओलीमा लयत लगायत दल प्रमुख दलका नेताजीहरूमै यो एमसिसी बारेमा अध्ययन छैन भनेर भन्छु म अहिले उहाँहरू पछुताइसक्नु भएको छ एमसिसी सन्दर्भमा पछि ओलीले एमसिसी त मैले पास गरेको होइन पास त यिनीहरूले गरेको हो भनेर चुनावको बेलामा भनिसक्नु भएको छ अब म ओलीको सन्दर्भमा आउँछु त्यति बेला मुलुकको जो जति बेला मुलुकको राजकीय सत्ताको चाबी विदेशमा लगेर बुझाए त्यसपछि यहाँका दलहरूलाई विदेशी शक्तिको आड नभइकन सत्ता चलाउन सक्ने हैसियत रहेन त्यो हैसियत गुम्यो त्यसै गुमेको बेलामा एमसिसी यस्तो शक्तिशाली छ एमसिसी भारतको आँखाबाट आएको छ भनौँ यो इन्डो पश्चिमको एउटा जोइन्ट नै छ त्यो एमसिसी प्रोजेक्टले असर गर्ने भनेको एउटा सिधा सिधा रूपमा हाम्रो उत्तरतर्फको जुन महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा उदयमान मित्र र अत्यन्त घनिष्ठ मित्र चाइना त्यसै सन्दर्भमा त्यति बेला ओली दुविधामा थिए ओली त्यहाँ दक्षिण र विशेष गरी इन्डो पश्चिमा र उत्तरतर्फको लडाइँ त्यो लडाइँमा को सन्दर्भमा ओलीको पार्टीमा विग्रह आइरहेको थियो एमसिसी सन्दर्भले नै गर्दाखेरि त्यो एमसिसीको कारण कृष्णबहादुर महरालाई गलत्याउनको लागि त्यो किसिमको डिजाइन रचियो ओली त्रसित थिए एमसिसी त चारैतर्फबाट यस्तै आइरहेको थियो ओलीको पछाडि यता हेर्दा नि गोमन साप त्यता हेर्दा नि गोमन साप उता हेर्दा नि गोमन साप चारैतिर गोमन साप मानु यतातिर एडिबी एकातिर विश्व ब्याङ्क एकातिर चाहिँ युएसएड एकातिर डेनिरा एउटातिर के के के के के थुप्रै दात्री राष्ट्रहरूकोसँग जोडिएका विषयहरू छ जो चारैतिरबाट आइरहेको छ त्यो आर्थिक अवस्था यसो हेर्दा चलमल गर्ने अवस्था छैन डुप्लिकेट कुरा गरेको हो ओलीहरूले अनि उहाँले यदि हो भने उहाँको पालामा किन पास गर्नु नगरिकन उहाँले पहिला त त्यो सम्झौता हुँदाखेरि संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट पास गर्नुपर्छ भनेको थिएन त्यो एमसिसी सन्दर्भमा मन्त्री परिषदले यस्ता सम्झौता थुप्रै गर्यो मन्त्री परिषदले गर्यो नि यसलाई किन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको सँग लगेर त्यो सम्झौतासँग लगेर गा दा दाँजेर संसदमा प्रवेश गराउनको लागि कानुन मन्त्रालयबाट सुझाव मागेर संसदमा लगेर दर्ता किन गरियो त कम्युनिस्ट सरकार छ कम्युनिस्ट सरकार छ म लगेर संसदमा हाल्छु संसदको सार्वभौम संसदले निर्णय गर्छ भन्ने ओलीको भित्री आशय हो यहाँलाई मैले बुझेको कुरा त्यो कुरा उहाँहरूले एमसिसीको विरोध गर्नु साथ सकिने उहाँहरूको पार्टी कोल्यासमा जाने अवस्था त्यो त मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने भन्ने थियो नि एउटा नेपाली समाजको भनाइ ठ्याक्कै केपी ओलीको पारा मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने थियो एमसिसी सन्दर्भमा उहाँलाई एमसिसी गलत छ यो सैन्य रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने पनि थाहा छ उता चाइनाले ट टर्चर पनि गरिरहेछ यतातिरबाट नि आइरहेछ त्यो सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ नि उहाँ चाहिँ के गर्दाखेरि आफ्नो पार्टी सुरक्षित रहन्छ आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहन्छ भन्नेमा सबैभन्दा बढी त्यसमा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले एमसिसीलाई सपोर्ट गरेको हो नत्र भने उहाँको सरकारको पालामा म्याच सकिसकेको थियो हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ ओलीको पालामा म्याच सकिसकेको थियो नि सतहत्तर असार सोह्र गति त म्याच सकिसकेको थियो फेरि के अरे चाहिँ अठहत्तरमा आयो के अरे अठहत्तर असार सोह्र गति म्याच सकिसकेको थियो फेरि किन बस्यो अनि त्यसपछि अठहत्तर यही एमसिसीकै लागि चाहिँ नि परमादेशी सरकारको चाहिँ नि कल्पना गरियो त्यसो भए ओली बाहिर बाहिर चाहिँ एमसिसी चाहिन्छ भनेर भन्नु त्यो भित्रभित्रै चाहिँ उहाँ एमसिसी पास गराउन नपाए हुन्थ्यो भनेर त्यही अनुसारले काम गर्नुभएको थियो त्यो भएर नेकपा एमाले तपाईँको बुझाइमा नेकपाले नेकपा एमाले एमसिसी पक्षधर पार्टी थिएन थिएन होइन त्यो भएर यति बेला सर्वेन्द्र खनाललाई तनाउमा अनि अनि अनि अनि अनि होइन मैले नेकपा फेरि मैले यहाँलाई के सर स्पष्ट गर्न चाहेँ भने मैले तनहुमा सर्वेन्द्र खनाललाई मत दिनुहोस् भनेर भनिरहँदा एमालेको कारणले दिए भनेको होइन मैले सिङ्गो त्यो का पार्टीको कारणबाट भनेको होइन मैले हाम्रो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको सिद्धान्त हामी हाम्रो पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई सहयोग पुऱ्याउँछौँ उहाँहरू चाहिँ एकजना यदि एकजना मात्रै एउटा क्षेत्रमा छन् भने हाम्रो कर्तव्य नैतिक कर्तव्य हो हामी हाम्रो पूर्व सुरक्षाकर्मी अथवा बालबालाको परिवारलाई जस्तो जेसुकै होस् उहाँहरूको व्यक्तिगत आचरण व्यक्तिगत कुरा म पूर्व सुरक्षाकर्मी हुने बित्तिकै जोसुकै होस् उहाँलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने होइन हाल्छौँ उहाँको व्यक्तिगत आचरण उहाँलाई मुलुकले दण्डित गरेको उहाँ चाहिँ दोषी हो उहाँलाई जस्तो सर्वेन्द्र खनाल के कसो भनेर त्यतातिर म गइनँ कि मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ पूर्व सुरक्षाकर्मी जो जस्तो जे भए पनि उहाँहरूलाई मत हाल्नुपर्छ भन्ने हो त्यही हो मान्यता मान्यता हो रमेश खरेललाई पनि भन्छौँ हामी अब अब अब म उता बाह्र म एकछिन एकछिन एकछिन एकछिन मैले तपाईँलाई रोकेँ मैले रोहितजी प्लिज किनभने अब सर्वेन्द्र खनालले मान्छे अपहरण गरे भने कुरो त्यसको प्रमाणिक रूपमा उहाँलाई कानुनले दण्डित गरेको अवस्था छैन यस्तो यस्तो खालको चाहिँ हल्लाको भरमा हामी पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदले हामी त्यो हल्लाको भरमा लाग्दैनौँ प्रमाणित हुनु पऱ्यो र उहाँको पालामा अपराधलाई संरक्षण भयो भन्ने कुराहरू जहाँसम्म भन्ने कुराहरू छ नेपालमा दुई हजार सत्ता अडचालिस सत्तालिसपछि नेपाल प्रहरीको अवस्था यहाँलाई जानकारी छ अहिलेको आइजिबीको अवस्था के योभन्दा अगाडिको आइजिबीको अवस्था के सम्पूर्ण आइजिबीहरूको अवस्था के मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी भएर कुनै दलको निर्देशनलाई न भन्दा पनि कुनै सरकारहरूको निर्देशनभन्दा पनि मुलुकको कानुन परिपालन परिपालना गराउने र मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरिरहेको दल र गुटको विदेशीको स्वार्थ बेगर रहेर नेपाली माटोको लागि काम गरेको अवस्था दुई हजार अडचालिस साल पछाडि छैन न न्यायालय छ न प्रहरी छ त्यो प्रहरीलाई त्यो सर्वेन्द्र खनाल एकजनालाई बनाउन आवश्यक छैन त्यो सर्वेन्द्र खनाल पात्रलाई त्यस्तो गर्न बाध्य कसले बनायो त्यहाँ पछि खोजी गरौँ त्यो पात्रहरू दोषी छन् स्वच्छ प्रहरी प्रशासनलाई स्वच्छ निष्पक्ष जनउत्तरदायी बनाउने काम कसको थियो यिनै राजनीतिक दलहरूको थिएन यही सरकार चलाउनेहरूको थिएन यही संविधान बनाउनेहरूको थिएन अनि एउटा शैल सर्वेन्द्र खनाललाई एउटा पात्रलाई देखाएर हुँदैन नि पद्धति प्रविधि पद्धति पहिला बसाल्नु पऱ्यो नि यो पद्धति कसले लिएर आएको यो प्रविधि कसले लिएर आएको त्यो भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुराहरू हुन् अब अब म बाह्रतिर गएँ त्यसपछि चितवनतिर आउँछौँ हामी आजको यो कार्यक्रममा उपनिर्वाचन केन्द्रित यो कुराकानी नै गरिरहेका छौँ होइन जस्तो बाह्रमा रमेश खरेल उठ्नु भएको छ उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट हुनुहुन्छ उम्मेदवारी दिनुभएको छ भलै उहाँको नेपाल सुशासन पार्टी थियो त्यो पार्टीबाट उम्मेदवारी नदिएर उता त्यताबाट जानुभएको छ उहाँ होइन जस्तो उहाँलाई चाहिँ के जिताउनुपर्छ भन्ने भन्छौँ तपाईँ भन्छौँ उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उठ्नुभयो तर हाम्रो पूर्व सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ जस्तो उहाँ अरू कुनै पार्टीबाट उठेको भए पनि भन्नु भन्थ्यौँ हामी त्यसमा अरू अरू तर्कहरू केही छैन केही छैन यहाँलाई यहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु हामीले अस्ति अघि जसरी एमसिसी जस्तो यता हामीले तनहुँको कुरा गरिरहँदा एमसिसीमा स्वर्णिम वाग्ले खेलेको भूमिका के कसो त्यो भएर यतातिर भनेर तपाईँले मत भन्नुभयो हो मान्यौ स्वर्णिम वाग्ले ल एमसिसीको विरोधमै उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो भने पनि तपाईँहरूको मत त उतै जानुपर्छ त्यो त पर्थ्यो त्यो त पर्थ्यो त्यो त नडाँटिकन भन्नुपर्दाखेरि इमान्दारी पूर्वक भन्दा पनि एमसिसी त्यो मत दिन्थ्यौँ तर स्वर्णिम वाग्लेलाई हराऊ अथवा मैले काङ्ग्रेसको गोविन्द भट्टराईको नाम लिएको छु र उहाँलाई मत नदिनु भनेको छु र राप्रपाको एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता हुनुहुन्छ त्यो महिला वास्तवमा भनियो भने शोभा गुरुङ उहाँ चाहिँ अहिलेको माननीय ज्ञानेन्द्र साईसँग जोडिनु भएको मान्छे उहाँ उहाँकै अभियानमा हुनुहुन्थ्यो पहिला उहाँ महिलालाई मत माग्नु पर्नु पर्थ्यो नि त उसको हिसाबमा तर हामीले पूर्व सुरक्षाकर्मी भन्यौँ हामीले चाहिँ गोविन्द भट्टाईको विरोध पनि गरेनौँ शोभा गुरुङको विरोध पनि गरेनौँ त्यो अर्को नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अर्को चेपाङ युवा हुनुहुन्छ वास्तवमा भन्ने हो भने त्यस्ता युवालाई पनि थिए तर हामीले किनभने हामीलाई चाहिँ हामीलाई एउटा नैतिक दायित्व छ नैतिक कर्तव्य छ हाम्रो सिद्धान्तले अब भोलिको दिनमा त्यसमा धेरै कुरा नगरिकन सिधा सिधा भन्दाखेरि तनहुमा स्वर्णिम वाग्लेलाई हराउँ तपाईँको भनाइ हो बाह्रमा रमेश खरेललाई जिताउँ होइन अब चितवनको भन्नुहोस् त चितवनमा चितवन लामी छानेलाई जिताउँ कि जितु होइन होइन जितुन मेरो रविजीलाई अग्रिम शुभकामना छ अग्रिम शुभकामना छ जित्नुपर्छ रवि त अदालतले अन्याय गरेको छ त्यो अन्याय गरेको न्याय प्राप्तिको लागि पनि रविले चुनाव जित्नु चितवन चितवनबाट चित्नुपर्छ रविलाई हराउ अभियान मेरो होइन रविलाई हामी रविको विरोध गर्दैनौँ भलै त्यहाँ रविको ठाउँमा अर्को सुरक्षाकर्मी उठ्यो भए हामीलाई समस्या पर्थ्यो त्यति बेला चाहिँ रवि लामिछाने सुन न जत्तिकै राम्रो भए पनि उहाँलाई हराउनुहोस् फलानुहोस् पूर्व सुरक्षाकर्मी हो त्यो भएर हराउनुहोस् होइन रविलाई हराउनुहोस् भन्दैन थियो मेरो पूर्व सुरक्षाकर्मी फलानुलाई मत दियो भन्थ्यो यहाँ तर जित्न चाहिँ रविले नै जिते हुन्थ्यो भनेर कामना गर्नु यहाँ सुन्नु हामीले चाहिँ हामीले गत निर्वाचनमा हामीले अपिल जारी गरेका थियौँ कतिजना हाम्रो सैँतिस अडतिसजना पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू संसदमा चुनाव बन्नुहुन्थ्यो ध्रुवबहादुर प्रधान पूर्व आइजी साहब जितेर आउनुभयो त्यस्तै अरू अरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो डाक्टर ठाकुर मोहन सर हुनुहुन्थ्यो राप्रपाबाट अर्को चाहिँ डाक्टर कृष्ण कुमार तामाङ सर हुनुहुन्थ्यो अर्को चाहिँ हाम्रो काठमाडौँबाट खगेन्द्र विभिन्न थुप्रै खगेन्द्र राज बस्नेत उठ्नुभएको थुप्रो उठ्नु भएको थियो हामीले म पनि उठेको थिएँ स्वयं नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट बागमती प्रदेश सभामा साउन पातिकमा थिएँ मलाई लगायत सम्पूर्ण अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पनि उठेका थिए हाम्रो सुवर्ण रोका भन्ने गोर्खाबाट ती सबैलाई हामीले उहाँहरूलाई मत दिनुहोस् भनेर बालवाला परिवार बालवाला र भुभु सेना प्रहरी समग्रलाई हाम्रो जो पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई हामीले अपिल पत्र जारी गरेको थियौँ जस्तो त्यो त अति भएन जस्तो मैले किन भने नि पूर्व सुरक्षाकर्मी भन्ने बित्तिकै या पूर्व शिक्षक भन्ने बित्तिकै या पूर्वहरू केही भन्ने बित्तिकै ती सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने हुँदैन होला देश बनाउने सवालमा जो राम्रो छ उसलाई चाहिँ मत दिनुहोस् भन्ने हुन्छ कि या सुन्नु न पूर्व सुरक्षाकर्मी भन्ने बित्तिकै सबै एकदम राम्रा दुधले नुहाएका तपाईँहरूको जस्तो सुरक्षाकर्मीकै कुरा गर्ने हो भने कति पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू जो भ्रष्टाचार आरोपमा जेलमा हुनुहुन्छ अनि त्यस्ता भ्रष्टाचार अब पूर्व सुरक्षाकर्मी भन्ने बित्तिकै मत हाल्ने हो भने त के होला सुन्नु म भन्छु त्यो जेलमा भएका त के अरे चाहिँ उम्मेदवार पनि त पाउँदैनन् होइन त्यो पाउँदैनन् आफ्नो पूर्व सुरक्षाकर्मी भन्ने बित्तिकै राम्रा होइन होइन राम्रा छन् म यहाँलाई के विश्वस्त गराउन चाहन्छु भने पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूले कमसे कम पनि कानुन बुझेको हुन्छन् कमसे कम पनि समाजलाई बुझेको हुन्छ कमसे कम पनि यो मा नेपाली भूमिको माटोको रक्षा गर्नुपर्छ थोरै भए पनि राष्ट्रियताप्रतिको अडान र राष्ट्रियताप्रतिको जिम्मेवारीलाई आत्मसाथ गरेको हुन्छ त्यो बोध गरेको हुन्छ किनकि यो राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्दैनन् पूर्व सुरक्षाकर्मीले अब तपाईँले भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो संस्थागत भ्रष्टाचारका कुराहरू गर्नुभयो तपाईँको यो मुलुक पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै किन भन्नुहुन्छ कति बजेट जान्छ रक्षामा कति बजेट जान्छ प्रहरीमा बजेट कति जान्छ यसको भ्रष्टाचारको मामलामा त्यसको सूत्रधार को हुनसक्छ यहाँहरू जस्तो खोज पत्रकारिताले त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छ है जस्तो ठिक छ यो विषय अनि म म भन्न चाहन्छु म एकछिन राख्छु पूर्व सुरक्षा कर्मीहरूले जितेमा मेमर यहाँ लगायत नेपाली समाजलाई म के विश्वस्त गराउन चाहन्छु भने पूर्व सुरक्षा कर्मीहरूले जित्नुभयो भने सम्भवतः डबल तलब खाँदैनन् संसदको यावत सुविधा लिँदैन मन्त्रीको सुविधा एकतिरको पेन्सन एकतिरको चिज राज्यलाई फाइदा हुन्छ पहिलो कुरो त्यो दोस्रो कुरो नमुना देखाउँछन् नमुनाको रूपमा देखाउँछन् अस्ति भर्खर तपाईँले ध्रुबहादुर प्रधानले जुन कानुन मन्त्रालयमा हुँदा केही दिनमा गर्न खोज्नुभएको कानुन कुराहरू खोजेर हेर्नुहोला त्यो एउटा नमुना एउटा डेमोको रूपमा पूर्व सुरक्षाकर्मीले गर्छ हामी त्यसै का त्यसै कुरालाई उहाँहरूलाई चाहिँ हामी त्यो हामी प्रशिक्षण भनौँ वा अथवा हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध भनौँ वा जसले जित्छ हामीले यो हाम्रो लाइनमा यो देशको पक्षमा काम गर्नुहोस् हामी यो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदले हामीले चाहिँ राष्ट्र राष्ट्रियताको रक्षा हाम्रो हकित सुरक्षित हाम्रा हाम्रा आश्रित परिवारहरूको हकित र सुरक्षा भनिरहेका छौँ र सुशासन र भ्रष्टाचारको कुराहरू गरेर विरुद्धमा गरेको छौँ आर्थिक मुलुकमा आर्थिक पारदर्शिता हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ त्यसपछि कुशल नेतृत्वको कुराहरू गरिरहेका छौँ त्यो लक्ष्यका साथ त्यो त्यो उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ त्यो उद्देश्यबाट हामी विचलित हुँदैनौँ अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ जस्तो यो क्षेत्रमा यसलाई जिताउँ यो क्षेत्रमा यसलाई हराउँ भनेर तपाईँले जे भन्नुभयो होइन अब त्यो चुनावी प्रचार प्रसारका लागि तत्त क्षेत्रहरूमा जानु पनि हुन्छ जस्तो रवि लामी छानालाई जिताउँ भन्दै चितवन पुग्नुहुन्छ कि तनहुमा सोडिम वाग्लेलाई हराउँ यता तपाईँको भनाइ होइन सर्वेन्द्र खनाललाई जिताउँ भन्दै उता जानुहुन्छ होइन या उता बाह्रतिर रमेश खरेललाई जिताउँ फलाना हराउँ भन्दै हामी अपिल जारी गर्छौँ तपाईँहरू यहाँबाट भन्ने के छ तपाईँ सुन्नु त म भन्छु हामी पहिलो कुरो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदले मिटिङ बसेर निर्णय गरेर हामी अपिल जारी गर्छौँ हाम्रो ठुलो सञ्जाल छ देशैभरि हामी अब वृहत छलफल गर्छौँ मिटिङ राखेर पूर्व सुरक्षाकर्मी यो अवश्य आउँछ यो स्टेटमेन्ट होइन पूर्व सुरक्षाकर्मी कोलाई जिताउनु भनेर त्यो त्यसमा दुविधा रहेन तर चाहिँ रविलाई हराउँ भनेर रविलाई भोट देऊ नदेऊ भन्न जाँदैनौँ जितौँ भन्ने शुभकामना छ जित्नुपर्छ भन्ने शुभकामना छ तर म सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्छु मसँग पर्याप्त रूपमा मैले एमसिसीको बारे गत वर्ष पनि अठारवटा क्वेसन निकालेको थिएँ मैले एमसिसी सन्दर्भमा एमसिसी कार्यान्वयन गर्दाखेरि यदि हामीले यदि एमसिसी पास हुँदा हामीले उठाएको मुद्दा गलत थिए भने त्यो व्याख्यात्मक बाह्रवधि घोषणाको किन आवश्यकता परेको थियो त राजनीतिक दलले त महसुस गरिसकेको कुरा हो नि म मात्रै बेकुब छैन नि राजनीतिक दलले पनि र सारा बुद्धिजीवीहरूले पनि यो महसुस गरिसकेको कुरा हो त्यो एमसिसीको दुष्परिणामहरू देखिन क्रमशः सुरु भइसकेको छ त्योसँग एसपिपी जोडेर आइरहेको छ अस्ति भर्खर यहाँलाई थाहा छ त्यहीसँग जोडिएको चाहिँ नि अमेरिकाको खुफिया जासुस संस्था सिआइएको प्रमुख आउन खोजेका थिए यस्तो गम्भीर कुराहरू छ होइन त्योसँग जोडिएर आएका दुष्परिणामहरू धेरै छन् जुन किसिमकोले प्रवेश भइरहेको छ एमसिसी प्रोजेक्ट हामीले सिङ्गो अमेरिकाको विरोध गरे होइन म गर्दिनँ अमेरिकाको विरोध तर जुन भूराजनीतिक रणनीतिले जुन इन्डो पेसिफिक रणनीतिको आधारमा आइरहेको छ त्यो मात्रै हुँदैन र त्यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि नेपाललाई तल नपर्ने गरी नेपालको कानुनभन्दा माथि नरहने गरी नेपालको सरकारले अनुगमन गरेर नेपालको सरकारले सुपरि सुपरिवेक्षण गरेर नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहेर त्यो एमसिसी प्रोजेक्ट लागु हुन्छ विकास आयोजना काम गर्छ भने मेरो आपत्ति होइन तर त्यो छँदै छैन त्यसकारण यो एमसिसीको मैले चक्रभ्यूमा फसाउने पात्र डाक्टर स्वर्णिम वागले हो म त्यसमा ढुक्क छु र म ने तनहुका जनतालाई तनहुका युवालाई देशभक्त नागरिकलाई मेरा पूर्व सुरक्षाकर्मी बालवाला सुरक्षाकर्मीका परिवार र मेरा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई म यो हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु अपिल गर्न चाहन्छु कि त्यस्तो व्यक्तिलाई जिताउनु हुँदैन आजको लागि अब कुराकानी यति गरौँ हस् समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो आजको प्रेसप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ अभियन्ता पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका प्रवक्ता हेमशङ्कर गिरीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार